Cyflwyniad i'r atom Beth ydy atom yn union? Yn y gorffennol, roedd pobl yn credu bod y bydysawd yn cael ei wneud o'r ronynnau bach o'r enw atomau. Ond hefyd roedden nhw'n meddwl bod atom yn anwahanadwy. Mae'r gair atom yn dod o'r air groeg sy'n golygu anwahanadwy neu methu ei dorri. Dyn ni'n gwybod nawr gall atom cael ei torri trwy hymholliad nuclea neu nuclear fission. Felly mae'r diffiniad modern o'r atom yn wahanol. Atom yw'r gronyn lleia mewn cemegol sy'n dal ei briodweddau cemegol. Felly, tasech chi'n torri bar o haiarn mewn hanner, heb dorri'r atomau, yr gweddill yn dal i ymddwyn fel haiarn. Ond, Tasech chi'n torri'r holl atomau'r bar o haiarn mewn hanner, fasa'r gweddill ddim yn ymddwyn fel haiarn. Basa e fe rhywbeth arall. Mae'r atomau haiarn yn dal y priodweddau cemegol haiarn. Yn y fideo nesaf, byddai'n siarad am y strwythyr mewnol yr atom.